Saungut kisamla bachelor ke Israel. hapok kahima Babylon. Ko boleh sibu na epic subscribers baru ke baju satu nombor page ke video di channel story tu lah, London. Yausim im laju tipru ye hukum usim jong ke Babylon. Ulas nsyar na dokas nem rius pasan. Hadokas nem sanspa nriu puar busy usim nebu kanesar udi kun jong unopo boldasa un nongseng jong ka chaldin dynasty usim nebu kanesar laki ye ka khat da ka ba ule kumjo kumbala le do kupa jong u da ka ba job yalau jong kupa usim nebu kanesar ulong bapau nam bat u ba klang bor hadu kata kata ula pen he bad la pen yar kahima babilan ula tei shibun ki jing tei sanam wat hadu menta kidang dan kamtam e ka hanging garden ya ka balatep kum ka wall wonders shibun kidak hagi jingtei bat kimau hairak lalap ya ka syap jung siim nebukanesa hadu menta meni hagas nem sanspa prapun riu busy usiem nebukanesa ulah hiertma ya ka jerusalem ulah penjot tiau ya ka jerusalem bat ulapen peraru ia ke tempul ke benengkong e ia ke balatei dos im solomon bat ia kikun israel laring merau syababilan hadin musim nebukadnezar laring merau ia kikun israel hababilan saungut kisamla israel ki badai nakajat juda kajat juda kadai kawai nabdeng ki katarjat ki israel kita ki samla ki dei u Daniel, u Hanania, u Michel, bat u Azania. Kini saungut shiperlock, perlok. Kila pen kela kerteng no yeladi. Yau Daniel kumu belte hasar. Yau Hanania, Shau Shedrak, Yau Michel, Shau mesak. Bat Yau Azaria, Shau Abednego. Yau Daniel usiem Babylon lan usiem Nebuchadnezzar. Latung ye u kumuyu he Babylon province. Hadian bo Daniel ula ben batai ya ka jing pos ni u jong us iem bo Daniel la shatong ye u kumuhe jong Babylon province. Ula kepat ye us iem Nebuchadnezzar. Bo dei ben tong ya laingut ki perlok jong u. U Shedrak u Meshak bat u Abednego bakin longki advisor jong u. Usim Nebuchadnezzar ulat tayo mat ksiar Bahebat jerong baha Kum kesembol Jong kajing kranbol Bat kaburam jong usim Usim Nebuchadnezzar ulat penmi ia kahukum Babaro tang siyo sengau ia kajing sawa jong kituroy Jong kisyarati Bat kijingput jingtem Baro di bandemngon Bat mani Yautay U golden statue. Ladam menu-menu pemkongu Ban mani Ya kata ika stesu On bread sendon yaki syakal warding Baru ki mani ya kata ika stesu Light no tang syedrak Mesyak bat abet nego Kim trek ban mani ya kata ika stesu Namar ki mani Ya lau jong ublai waim Hadirin musim nebu kanesar Lektip bu syedrak mesyak bat abet nego Ki persyak ban mani Ya kata ika blitau Lani ka stesu ulapha yaki sipai jong uban wan ra yaki hakmat usim hadin bala le chaubat wan ra yaki hakmat jong usim ushedrak mesak bat abedneko kila yen hakmat usim ki klem pendem wat kawe ke nyumat ro usim ulong bale pim kongu yaka hukum jonga kajubab jongki kalongkum ni Pilaban puli nak kitab Daniel ไล่กันน้องขัดเรียวกันคอดแต่แต่ฮาดูขัดพระฮาวาเซียมละกันลีกีกันจูบาบจงกีกะลองโกสียมกันรักเงินนำประชังบันสักสันยเลดีอุตาวเบลยยาวบังอิชครีอุลักบันเปลัดยังีนักลาวดิงบัดนักบอร์จงพีเฮนรีวัดลดาอุมเลกุมตาโกสียมกันรักตัวทิปสแคม ba ngin nam mani yow blay jompi bat ngin nam dem ngon haka blay xiar ka ba pilap usim ne bo khane saran ta tang mario snow ya ka jing jubab erang jong kini ki laingot ula kiyo ka jing bitar bala saw ker ang kingap yow shedrak me shak bat abednego ula pai ki briu jong uban penrahem ya ka lawarding sa nyau sha ula hukum ya ki briu jong u ki baklantam Nakaperton sipai jong ubakin tek ya kikti jong Shedrak Meshak bat Abednego bat lapen riam hajriang da kasoptip ka berandi katupia bat kiwei kiwei ki jimpong baro bat hangta kila bretno yau Shedrak Meshak bat Abednego syakalawarding Tena mar baka hukum jong siem kalong ba perkeng bat ka bomlong ban kerenga kalawarding kalar hempalat kitleding laing wat yakin nongra Habaw siya mula pedya ka lawarling. Ulengo ya ka e. Kabaw yo i da lagi jonggi kemat. Bat kata kalong. Uyo i saungut baki yaj. Halawarling. Bat kading kam syam la ing yaki. Ubrat la ingut. Henry habaw ped uyo i saungut. Bat la ong bau tawa buat nadien ulong tik. Kumukun jonggi belay ong usiem Nebuchadnezzar. Ki kambak bapelajung belai kala penlengok ngan ya usiem Nebuchadnezzar. Haba usiem lapai bahaba lewi bagi klem ing ee ee hakating. Kumta usiem Nebuchadnezzar lapayaki ban mino nakalawarding. Onda kila mino nakalawarding. Usiem Nebuchadnezzar ulapai bahayaki ba omsyem la ing watang iwe inyuk leh kajan bekikup lani kamdon kenu kenu kajing semata dan magi usiem nebo kanesar ulapan benadak baong baro kikun israel balasaring merau hababilan menta layadai ki bat ulak kularu ban ai kajing maniblay kabalat lo jeki yau shedrak meshak bat abedego la ai kam yeki Usiam nebo kanesar ulayap no nem sanspa nriupuar BC.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 storyteller.